Ici c'est le portail internet du village Bangwa. Donc, euh, le but est de faire la promotion du village Bangwa sur internet. Voilà, c'est un projet qui date euh, de beaucoup d'années, qui a connu des hauts et des bas, mais qui aujourd'hui se ravive avec euh, la détermination et le dynamisme des jeunes Bangwa. Je suis Claude Thieno et je vais comme ça vous présenter la page d'accueil de ce projet, comme vous pouvez le voir en défilement. Et je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il est très facile à utiliser. Alors, je te commence par ce logo, le traditionnaliste. Euh, cette barre de menu qui regroupe un certain nombre d'articles par thématique. Donc, c'est des articles, si vous cliquez sur un élément de menu, c'est des articles qui vont s'afficher. Ici, vous avez l'outil de recherche, donc si vous tapez Bangwa, vous tapez euh, les mots-clés et vous cliquez là, vous, entrez sur, vous tapez sur la touche Entrée de votre clavier, euh, ça vous affichera donc euh, les résultats. Ici, cet espace est réservé pour votre publicité, pour ceux qui veulent faire de la publicité, la promotion de leur business ou de leur activité en tant qu'individu ou entreprise Bangwa bien sûr. Euh, nous avons cette rubrique sur des articles en vue, c'est des articles euh, en grande ligne, headlines, comme on dit en anglais. Et après, nous avons des articles par thématique, actualité éducation, actualité chefferie bangois, actualité jeunesse. Euh, les associations des jeunes doivent pouvoir publier ici, comme les e l'Association des jeunesses bangois de Kamna, l'association des jeunes de Peuple, nous avons après cette météo, cette rubrique météo qui nous permet de voir euh, quel temps il fait dans la région de l'Ouest. Et voilà, économie, santé, monde. Ici, restez informé, vous pouvez entrer votre adresse email ici. Euh, votre adresse email. Donc, comme je disais, pour recevoir euh, l'actualité du site portail bangwa.net Donc vous entrez tout simplement votre adresse email là et vous cliquez dessus et un petit message apparaîtra pour dire si votre mail il a été pris en compte. Merci. Consultez votre mail. Donc vous devez consulter votre mail après pour valider. Là, vous recevrez des notifications lorsqu'il y a des mises à jour dans le site, des nouveaux articles, ainsi de suite. Je reviens un peu plus en haut pour vous présenter cet outil de langue qui vous permet d'avoir votre site en plusieurs langues en cliquant juste sur un drapeau ou bien en sélectionnant dans la liste dans le menu déroulant. Donc c'est environ 70 langues qui sont disponibles. Ici vous avez une boutique ici Bangwa qui vous permet d'avoir accès sur des produits qui sont vendus. T-shirt I Love You Bangwa, qui se vend à 5000 donc vous pouvez l'ajouter au panier et passer la commande je vous rappelle que le site ici bango est ouvert en version sécurisée comme vous pouvez le voir https ça veut dire que vous pouvez faire votre commande en toute quiétude donc toujours à la page d'accueil j'y reviens à la page d'accueil euh, vous pouvez accéder aux réseaux sociaux c'est à dire vous naviguez dans le site et vous avez un article à partager. Vous pouvez cliquer dessus, à partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google. Et ici, vous pouvez accéder à nos réseaux sociaux en fait. Facebook, la page Facebook, euh, facebook.com ici bas, slash ici bas, .net. Vous pouvez accéder à notre Twitter et vous pouvez communiquer avec nous sur Skype. Aussi, vous pouvez vous connecter parce qu'il y a certains outils de ce site que pour utiliser, euh, vous devez vous connecter et nous vous faut un nom d'utilisateur, mot de passe. L'inscription se passe ici, tout est gratuit. À l'inscription, vous recevrez un email qui vous permettra de confirmer et après vous utilisez votre compte et votre mot de passe pour euh, vous connecter. Vous avez donc des articles populaires les plus lus, les articles récents, les, articles des commentaires, les articles qui ont reçu des commentaires. Euh, nous avons la promotion. Euh, sur ici Bangwa Music qui est une rubrique en construction. Vous pouvez le voir ici, ici Bangwa Music. Donc nous faisons la promotion ici des artistes, et euh, des artistes et talents Bangwa. Et bien, voilà euh, en quelque sorte la page d'accueil. Mais je ne vais pas aller sans vous présenter ce menu qui vous permet ici mon village d'avoir la dynastie Bangwa, d'avoir une sur la chefferie Bangwa, culture et tradition Bangwa et du groupement de l'Ouest, le groupement Bangwa, et à propos de ce projet. L'administration, nous avons besoin des personnes qui vont nous rédiger des articles très soutenus sur l'administration civile, sur la gendarmerie à Bangwa, les écoles primaires, nous en avons plus de 10. Ici, nous n'avons l'information que sur l'école publique de lycée et collège à Bangwa, euh, sur les finances MC2, les tontines la santé, hôpital Bangwa. Donc, pour les jeunes Bangwa qui ont des articles, écrivez-les, vous les publiez ici et ça vous fera une publication et vous pourrez l'ajouter dans votre CV et cette publication portera votre nom et pourra être vérifiée par n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et ce sera euh, à vous de décider euh, comment nous allons le mettre. Vous mettez l'information que vous voulez, ça peut être votre CV que vous mettez en bas de votre article. C'est votre propriété, vous êtes responsable de cet article. En termes de tourisme à Bangwa, nous avons la case patrimoniale que nous présentons un peu, la fête du Macabo, les autres activités économiques à Bangwa, le marché mythique de Kamna, les sites touristiques. Et nous avons notre jeune frère à Bangwa, de Bangwa à Berlin, qui a son Cameroon House euh, euh, in Berlin y a une maison de la culture camerounaise et bangoua en particulier à Berlin. Si vous y passez, euh, arrêtez-vous. Nous avons la rubrique offre d'emploi qui nous permet de publier une offre d'emploi. Donc, si vous recherchez un employé, si vous êtes bangoua et vous avez un business, vous recherchez un partenaire ou un, ou un employé, vous pouvez publier votre offre ici et on pourrait les voir directement en cliquant sur voir les postes disponibles. La rubrique page jaune à Bangwa, c'est une rubrique que nous avons développée pour faire la promotion du, petit métier du, commerce à Bangwa. Et comme vous pouvez le constater en cliquant sur page jaune Bangwa, vous avez donc euh, un certain nombre de rubriques déjà qui vous permettraient, une fois arrivé à Bangwa, ou si vous recherchez du talent Bangwa, parce que nous avons dit consommant camerounais, alors vous venez ici et vous savez qu'à Bangwa, vous pouvez faire du transfert de téléphone, par exemple, dans la boutique Bonabéry de Tchankap de et vous pouvez lire, vous pouvez, lire sur ce qu'elle propose dans sa boutique et vous pouvez la contacter à ce numéro de téléphone. Voilà, son numéro de téléphone est là et vous pouvez reconnaître sa boutique juste à l'entrée de l'hôpital Bangwa c'est comme un, snack et vous pouvez vous asseoir à l'intérieur là et boire un peu si vous cherchez ou écraser des tomates écraser des choses au village voilà euh, chez la boutique Bonabéry vous reçoit les, bras ouverts aussi vous pouvez euh, publier vos offres publier votre boutique ou la boutique de votre père de votre oncle de votre tante à Bangwa en venant tout juste ici et en créant une annonce. Pour créer une annonce, qu'est-ce qu'on fait On choisit, pardon, voilà, je crois c'est parce que je ne suis pas connecté en tant qu'utilisateur du site, donc le, système ne me laisse pas créer une annonce, parce que normalement, étant connecté avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous pouvez créer une annonce sans problème. Voilà. Le système ne me laisse pas créer une annonce tant que je ne suis pas connecté. Si vous avez une difficulté, vous cliquez sur contacter nous et, voilà, une page s'ouvre. Vous remplissez tout juste la page avec votre nom, prénom, votre ville de résidence, ainsi de suite. Et voilà, vous pouvez choisir la raison du contact, vous pouvez laisser votre message, le sujet du message et ensuite euh, le code de vérification. Entrez chiffres, 12, 10, 20, 30, et vous soumettez, nous recevrons et nous vous contacterons. Aussi, notre méthode de contact, c'est de venir ici pour, pour nous laisser un message. En ce moment, aucun, euh, aucun agent n'est présent en ligne, donc vous laissez votre nom, votre email et votre message et vous soumettez. Et dès qu'un agent est en ligne, il, il rentrera en contact avec vous. Donc, retenez l'adresse icibangwa.net. C'est ça l'adresse, tout simplement, pour tous les Bangwa. Partagez autant que vous pouvez et au plaisir de vous servir et rendez-vous dans la prochaine vidéo euh, qui nous parlera de beaucoup plus de choses et nous pourrons prendre un thème comme offre d'emploi et vous apprendre pas à pas comment remplir cette offre d'emploi. Merci bien et à bientôt.